noppi nak dañu daldi di dugg nak ci waxtaan wi dafa am luma deg sank papa Ndiaye ay dëmbub daal di koy way mu ne Gris Bordeaux ak ki nga xamni mom modi moo di Balla Gaye 2 ay domi nday lañu ba combat bi dama ne ay domi nday lañu waye bi ñëwé tay kenn ku ci nek indi ay arsenal dama yakani domu nday gi da jeex Malik Jas. wai wai Malik wai. <laughs> eh wai, Chili li yóbbu ko gumbe gumbe gumbe Wow wow. Nairiro. Nairiro. keroog ya sabayaman nairiro, jey lebu ya bagaay sabah, bee sa baa ey kuy lebu defal nii xam nga dama lay way nariiro kuy demu lebu defal nii sa loxo ca nariro nariiro lebu yarok baga yalambe saba aywa kuy lebu defal ni ma way nairir balagay balagay domi ge jaway je nairiro kuy demu lebu sa loxo ca kaw nairiro lali yow de ge jaway balagay sama wa loxo ca kawaay nay riiro nay riir Balla Gaye nay riiro nay riir la lion baga yàlla mbee sa baay man loxo ca kaw ci Balla Gaye Gris Bordeaux jógal yow giree nariiroo xanaa yëbuloo ni faas yi na la gee aca waay aca jei lebu ye jei lebu ye jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye lebu jei lebu ye giri jei giri bordo giri jei giri bordo giri giri bordo giri jei giri bordo giri giri bordo giri waaw waaw ay waay waaye jërëjëf waaye kontaan nañu waa kër Pape Seck waaye kontaan nañ ci Malick xam nga sànq damay wax naan ba ñu ba noppi ba rawxaani jóg damay paré rek sutura waxat dugg muy malik kontaan nañ ciow bu baaxa baaxa baax gaston khalim mbeng le don king de lo nyu indil ci lamb rek deug la tay ji gis ngeen ki nga xamni mom moy de yeungu waye ki nga xamni mom modi giri bordeaux yunguna, na da ngeen yaakar ni li yomb waye du yomb ndax man bima déggé combat bi dama ah ñaari xarit la yu ñu boole ndax ki di giri bordeaux Moi, président des amateurs wala président des euh, des lutteurs waye ki nga la waye suis gis ni Je suis xarit bi après le huit la xarit bi commencé di dem ci le de Makan bu baax ñu le la Makan nga téléspectateurs ak ñi nga assistance bi suñu dugg ci le ci yi l'animateur, le grand animateur, l'un des plus forts, mashallah. de nous Gris Bordeaux nous nous Bala de nous sama jeune champion de nous Bordeaux toute la presse de nous Gaston Production de nous amateurs commandant Chun. maa nous leen nous di nous nous Nala Thiam fàttewuma la Abdoulahad Ndiaye mooy Gaston production Alioune Gueye mooy Gaston production maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax ba pare di leen sant di leen gërëm ndax xam naa ni sonn ngeen lool lool lool lool mosuma leen woo ba ngeen tàqamti ko euh, Sa Thiès nuyu naa la copain Gaston mais am na am na mbër bu mu lay waajal de <laughs> maa ngi nuyu waa Sen TV distingo nak euh dañ koy sante rek di ko gërëm ndax euh, doomu sénégalais buy def ay papier sen entreprise tay moñu dalal def nañ visite des lieux stock buñ fi yor doy Sénégal mën na sax génn ci sous région bi ndax li ñi produire bari na bari go xamanteni fu mu nekk ni ku soxla papier A4 wala ku soxla ay cahier ku ñëw distingo di nga am leene inshallah xamna après dana jël parole pour gëna wax mo moy commercial bi donc euh, ma ngi nuy waa askanu lamb yeb di leen jox rendez-vous nak le 7 inshallah le 7 août waa leen de yene yi Gaston production yene fuñu dem da ngeen ñi gunge lolou du tay donc promoteur yi mangi sen ñom sam ñom mor moor ah, gisuma bu baax mais maa leen di nuyu yeen ñep contane na ci seen teway sa ñu jógee rek ngeen jóg macha allah yàlla na jàmm yàgg sama woykat yu baax yi neexal ngeen fi de <laughs> malik ñass toj nga fi duma wax neexal nga fi toj nga fi sama geewal nak daf fi nek serigne bay ñewul serigne bay ñoo bokku ndand muy nuyu wa ndand nuyu wa bokal nuyu wa luga di nuyu sama mbokk yeb kep ku ñuy sétan di len nuyu. ay tàccu len ko yow kay bañ ne bañ ne makkan waxal yow ya waron dik ñew keuf micro wi tagul ko. wa Cheikh sar wa ay ci bismillah ma ngi nuyu wa rew mi. Mhm. di nuyu wa Sénégal xamna Père Gaston nuyu namon nuyu bobu boobu. man met namon nako olof nak def ni. Mhm. bu nit doon tebeskep geewulam makan mi fuma ko seen damay daw daraje yonent bi kon heure bi duma fi taxawal parce que sañnama japp te olof neena na ki la war a takk tukkee bu bañ olof ni lu way jige-jige Mamor jaar gën la jige jaar dëgg la production nak bu jige fi mu jige ñew dugg fi nga xam dess distingo wurus ngalam laaj ma lu waral loolu jëmm ju baax ji tok ajaru so defal mi ko jur borom kër gi jibril ndogu fal ma mu khasam tem ma mar makka mu malik malik kuli ali kuli taw de fum ndogu la mon pala man jambal ma ci lang yaay ak taw yi ya. sa mam ak sama mam ño and daanu ci pind bi ci kalam fal waye sa kodd sa mam mo ngi daanu gille may sa daw kumba bay ma nga mbir wax tara ya ci daw ma dal si ba ci saa ali baba jur njur ma sa jaayaat jaraaf bi ma jaay mbenda may sa sele may sa biige ma jojo parti borom wali dangari asal fatu job sa mam adal fatu job sa mam mbay fatu job sa mam Souleymane Fall sen bay tudd ma du xuja njaay njàng mamu khassam cheikh yalla yaangi ni tok toog <laughs> say mbokk asan ak mbay fall mooy seen maam souleymane mal kan jàng maamu de ba mar maka mu malik malikuli alikuli taw ci fum jogu laman pelal ma njambal ma ca langu yaay ak taw ya. eway eh buro buro dali wel ko lolu eway eh buro buro dali gasto beng xali bur la bay ba xali bur alaji par mandand jaajo mandand cheikh job mandand bada job mandand mandand kumba jang daw kumba kumba jang furingan kumba jang way kumba jang doy, de sambama musenda ndama jorign ale baba sa keur mam daw nu mu jere xass dun top ci ginaaw ken way mam keur mam dun wax di ca delu jef sa keur mam dun waru mol dun dox ci ñal ta ku sat seen balan gude al mbang ginum rew bala da serigne touba nga yakar serigne bassirou bar nga yaakar maram aissa ak sadio mam jaara bu sama ci boroxan seydi aji malik serigne touba maramay seen mam waye nak nga den rek sa doomu day giri bordo taalibe Sidi Aboubacar Sidi Fagay demam ci Jawar bakari ak Daraman Aram Lo Mam Kumba Thiam Fa wad Farma job buguma pend ak pend Penda xar yalla bop cior ndaga jul ndari ndari jul basa basa jul ari boy ari boy jul Roxa Njaay Roxa Njaay lépp ji jox Sidi Aj Malik mu tawlo ci fas tekki mu saddu Serigne babakar ngay mbokum Gaston Xaali mbeg Serigne babakar isa mam waye mam Cheikh Fall di sa maam Amar Fall cheikh ndjay biral jeug ma cangaay gor deug baye lal fal form daw yassine gasso bu nuy jere jeuf tatchu len ko bu baakha baakha baakh a judd la ñu ne balaa nga may xam laaj ma sama géwlu judd ni ngi contane bu baakha baakh di jox cieur suñu mam yu baax yi fi nek nga xam ay valeur lañu di ci jital suñu mam Mansour mbay ma jaaga di nuyu bu baakha baakh suñu papa Abdoulaye mbay Péex waye tamit di nuyu suñu mak alaaji saala bi njaay gamben bi bur geewal yep ñu ngi leen di nuyu ndax mënu leen ñak ci réew mi li ñi def nak moy ak samb mënu yo ñak ci réew mi ndax léeg bo boo ba na a gëlëm ñoo lay ci la wax la yaay kan ndax nga mëna xam fi nga tek sa tank li ñi def nak moy dañuy dugg nak ci ñi nga xam ni ñoo ñu fi dajale ginaaw bi mu dalale dalalee gan yi fi ci siège distingo ci Gaston production le bokk li ñu def nak moy jox cadeau gi Bordeaux le troisième tigre de face. mi nga xamni ni tubaar fa kàll moo fas yéene ak Balla numéro 2 mi nga xam mo nek nekk écurie le 7 août lay La làmb ñi nag mi ngi commencé di gën a neex te nak ci karam touti di ngeen xamni ne ji mi ngi neex